Moja kati ya habari kubwa za siku ni kuhusiana na virusi vya korona, ambapo mpaka sasa hivi kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO kwa kushirikiana na shirika la chakula duniani FAO wamevipatia jina jipya ambalo linafahamika kama COVID-19. Sasa kuna taarifa inayomhusu Kem Seno Pavel ambaye huyu ni Mwafrika wa kwanza kuambukizwa virusi vya korona kutokea Kamerun, lakini anaishi China. Alisema kwamba alianza kupata homa kali, kukohoa vibaya na akaonyesha dalili za mafua, na badala ya vipimo akagundulika kwamba ameambukizwa virusi vya korona, na amesema kwamba kwa takribani siku kumi na tatu za matibabu baada ya kupata maambukizi haya ya virusi hivi vya korona, alikuwa anapatiwa dawa za kupunguza makali ya virusi vya ukimwi ambazo zinafahamika kama ARV. Taarifa kutoka Wizara ya Afya nchini China ambayo inaelezea kwamba dawa iliyokuwa inatumika kutibu malaria miaka 1980 na kuendelea inayofahamika kama chloroquine ina uwezo pia wa kutibu virusi hivi vya korona. So dawa mbili ARV pamoja na chloroquine ni dawa ambazo mpaka sasa hivi zimemake headline kuonyesha kwamba zina uwezo wa kutibu virusi vya korona. Daktari atupe ufafanuzi kwamba inakuwaje ARV chloroquine kuna mahusiano gani? Kwa nini kwanza ARV? Kwa nini chloroquine ambayo ni dawa ya kutibu malaria ambayo ilikuwa ikitumika miaka hiyo iweze kutibu virusi vya korona? d Ayubu Msalirwa ni anatoka shirika la agpa ambalo linafanya kazi nchini Tanzania kwa kushirikiana na Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia ya Wazee na Watoto. Coronavirus ni mojawapo ya virusi ambavyo tunavifahamu vipo na vimekuwa vikisomwa na wanasayansi kwa miaka zaidi ya 3 iliyopita lakini hiki kirusi cha sasa hivi, yani aina ya korona ambayo sasa hivi imeathiri nchi ya China, kimekuja kwa mfumo mpya ambao umekuwa unashambulia mfumo wa hewa, na baada ya kushambulia mfumo wa hewa umekuwa ukisababisha mtu kupata dalili kama vile anapata nyumonia, na unafanya mapafu yake yaweze kujaa, yashindwe kuvuta hewa, na mtu anahisi kama ame, anazama kwenye maji, na hivyo kwa sababu atakosa hewa baada ya muda mfupi kifupi inamaanisha kwamba kama hatapata matibabu, huyu mtu anaweza anaweza kufariki kwa sababu ugonjwa huu hauna tiba mpaka sasa hivi, hauna chanjo, na shirika la afya duniani limeamua kutoa taarifa ya kwamba kama matibabu yakiwa yanatolewa kwa ajili ya ugonjwa huu wa korona, wausaidie mwili, yani wadaktari wausaidie mwili uweze kupambana na ugonjwa huu wenyewe kwa kuwaweka sehemu ambayo mazingira yenye joto, alafu sehemu ambayo ina unyevu unyevu mwingi kwenye hewa na sehemu ambayo mteja anaweza kuvuta hewa nyingi. Kwa hivyo ndo kitu kikubwa ambacho inafanyika kuweza kutibu ugonjwa huu, kwa sababu wanasayansi wameendelea kufanya majaribio mbalimbali ya dawa kuhakikisha kwamba wanaweza kutibu ugonjwa huu, na wameshafanya majaribio kwa dawa zaidi ya saba ambazo zinaonyesha kwamba zinaweza zikatibu ugonjwa huu wa korona. Dawa hizo ambazo zilishakuwepo hapo mara ya kwanza zimekuwa zikijaribiwa mara kwa mara, na kitu kizuri ni kwamba hapo karibuni kuna watu wengine wameweza kutibiwa kwa kutumia dawa za ARV. Mm. Ah, kwa nini sasa zitumike dawa za ARV pamoja pamoja na chloroquine. ARV ni dawa za kupambana na virusi, sio lazima viwe vya ukimwi, inaweza kuwa ni virusi vyovyote vile. Kuna virusi vya ini, virusi vingine. Hizi dawa zimekuwa zikitumika kwa wagonjwa ambao wana maambukizi ya ukimwi, na kwa baadhi ya wateja wamekuwa wakizitumia hizo. Kuna nchi kama China na Japan wameanza kufanya sasa hivi uchunguzi, wateja wachache zaidi ya sabini wameweza kupona kwa kutumia hizo dawa, lakini pia wengine wametumia dawa nyingine. Hiki ni ni kirusi mojawapo ambacho kinashambulia mfumo wa hewa aa, ah, na hivyo kawaida tutegemea kwamba kiweze kutibiwa kwa kutumia dawa ambazo zinatibu virusi au zinaua virusi. Sasa hizi dawa ARV ambazo zinatumika sasa hivi, ARV ambazo ni za kutibu virusi vya ukimwi zimeonyesha uwezo mkubwa wa kutibu korona kwenye majaribio kwa wale watu sabini, kwa sababu zenyewe ni dawa za kuua virusi, kwa sababu virusi vingi vina sifa sawa, ijapokuwa vinaweza vikatofautiana baadhi baadhi ya sifa chache. Ndio maana kuna baadhi ya taarifa ambazo zinaenea kwamba kuna baadhi ya watu walitumia ARV wakapona, lakini tukumbuke kwamba bado hizi dawa zipo kwenye hatua ya majaribio, hazijawekwa kwamba ndo dawa za kutibu, ziko kwenye hatua ya majaribio. Na tumeona sasa wizara ya afya kutokea nchini China imeripoti kwamba dawa aina ya chloroquine ina uwezo wa kutibu virusi vya korona hii imekaa vipi daktari? Kwa kujibu hili swali, nirudi nyuma kidogo kwamba inapokuwa imetokea ugonjwa mpya eh, kama hii coronavirus, huo ugonjwa mpya ukifika, kwa sababu unakuwa hauna dawa wala chanjo, wanasayansi huwa wanaanza kufanya majaribio mbalimbali mbali, kwa dawa ambazo zipo kuona kama zitaweza kuathiri au kuua kile kile kidudu au kirusi kinachosababisha ugonjwa huo mpya. Sasa majaribio hayo huwa yanaanza maabara, na ambapo wanachukua kile kirusi wanakiweka kwenye test tube, alafu baadaye hizo test tube wana wanachanganya na dawa mbalimbali kuona kama inaweza kuua, baadaye wanaangalia matokeo. Sasa baada ya kuendelea kufanya hizo hayo majaribio mbalimbali, wakaja kugundua ya kwamba dawa ambayo ilikuwa inatumika kuua wale plasmodium wa malaria imekuwa na uwezo mkubwa sana wa kuweza kuua virusi vya korona. Hivyo basi na wenyewe wakaipeleka katika yale yale hatua ya majaribio, wakawapatia uh, watu wengi kwenye hospitali zaidi ya zaidi ya sita huko China na vituo vingine vidogo vidogo. Sasa baada ya kuwa wame wamewapatia wale watu uh, kwenye hizo hospitali na vituo vya afya wakawa wanawafuatilia watu ambao wamepewa dawa hii kama itawasaidia, na kitu wameweza kuchapisha matokeo ya kwamba ime, imetibu watu zaidi ya mia na wamepata nafuu kabisa. Dawa ya chloroquine imeonekana kwamba imezitoa zile dalili ambazo zinawasumbua watu kwa kupunguza homa kali, alafu pia imepunguza mafua yaliyopo ndani na pia ime, ime, ime, imeweza kuzitoa kabisa zile dalili a, za, za, za virusi vya korona kwa wao wagonjwa, na mwisho ikawafanya wakawa huru, na pia imeonyesha kwamba ina maudhi machache kulinganisha ukilinganisha na dawa ya ARV. Sasa kuna dawa ambazo ni zaidi ya saba ambazo zilionyesha kwamba zinaweza kutibu ugonjwa wa korona. Dawa hizi mbili mpaka sasa hivi ndio zimekuwa ziko juu, dawa za ARV ambazo nimezielezea na pia dawa ya chloroquine. Kwa hivyo tunamwomba wa Mungu kwamba kama matokeo yataendelea kuwa mazuri namna hiyo, basi shirika la afya duniani litaweza kuchapisha na kutoa maelekezo kwamba dawa itakayotumika kutibu virusi vya korona ni dawa hii. Dkt. Ayubu Msalilwa kutokea pa Mwanza ambaye anaeleza kwa nini zinatumika sawa. Eh? Yes. Na moja kati ya majaribio ya dawa saba ambazo mpaka sasa hivi wataalamu wa afya kutokea China wameendelea wa kuzifanyia tafiti, dawa mbili peke yake, chloroquine pamoja na ARV ndo ambazo zimeonyesha kufanya kazi na kuzaa matunda. Lakini uh, Dkt. Ayubu ana jambo la kumalizia pia. Kitu cha mwisho labda niweze kuongea niseme kwamba wanaendelea kufanya utafiti kwenye dawa nyingi, wanaendelea kufanya da, utafiti kwenye dawa ambazo zilikuwa zinatumika kutibu virusi vya ebora wameendelea kufanya utafiti kwenye dawa nyingine ambazo zilikuwa zinatumika kutibu kansa, wameendelea kufanya utafiti kwenye dawa nyingine ambazo zinatibu magonjwa a, ah, mengine mengi, na kati ya kati ya hizo zote ambazo wamezifanyia utafiti, dawa ambazo zimeonyesha ya kwamba ndio zinaweza zikaja kutumika pengine hapo baadaye, kama shirika la afya duniani WHO litaruhusu, itakuwa ni hizo dawa mbili. Mm-hmm. Asante sana Dr. Ayub.